Samen tegen kan mijn hoed, zwoer ne kajum քեզ Լցրել ես բաժակս ամպերության Վրա ենտովել մտքերը տխրության Այ աղջի արդեն բոլերով տարին է Սպասում է, բայց մոտ չի գալիս նա Երկու հարց, երկու պատասխան, երկուսն էլ դրական Չեմ զգում ջերմությունը տան մահական Հետո դրեցի լուս վրա պատասխան դու լուրես Չկա ոչ մի ձայն Սերը փորձելու չեմ գտնում Ուրիշ մեկին չեմ էլ կրդում Չես հասկանում շատ եմ սպասում Կես տեսնում եմ լոք երազում Սերը փորձելու չեմ գտնում Ուրիշ մեկին չեմ էլ կրդում Չես հասկանում շատ եմ սպասում ու վերջ Ասում ես ոչ մի բան էլ չի գա Չես թողնում, խոսել է կեզ մոտի գա Բայց աստատ կունենանք լավ ապագա Աչկերդ պակի ու ինձ ավատա Ուրիշները հոգնեցին իմ սիրելուց Սիրեցին ինձ կեզ я нам Veți înfiertătul aveți mâna Se ne vor se lucem de drum Culiși mechii ce merg într-un Ce s-a scanum și atem spasul Chestii lume nu chiar azul Se ne vor se lucem de drum Culiși mechii ce merg într-un Ce s-a scanum și atem spasul Chestii Pentru ce s și